Доброго дня, шановні слухачі! Компанія Account пропонує вашій увазі ряд відеороликів по роботі з програмою 1С управління торговим підприємством для України. За допомогою цих відеороликів ви ознайомитесь е, з деякими можливостями програми та зможете прийняти рішення щодо придбання цього ліцензійного програмного продукту. Перейдемо до безпосереднього знайомства з програмою. Створення користувача це найперше, що треба почати, тому що комусь треба працювати в програмі. Для цього перейдемо в конфігуратор програми, меню адміністрування, користувачі. Для додавання нового, нової позиції користувача потрібно натиснути кнопку Додати або Інсерт. І програма відкриє діалогове вікно. На закладці Основні заповнюємо ім'я яке буде відображатись у вікні авторизації при запуску програми 1С підприємства. Повне ім'я. Тут можемо вказати прізвище, ім'я та по батькові такого користувача. Потім аутентифікація це розпізнавання користувача системи при запуску. Можемо завести пароль. На закладці Інші повинні призначити користувачеві його роль в програмі. Обов'язковою умовою є те, щоб хоча б в одного користувача були повні права. А також у всіх користувачів повинні були будуть присвоєні права користувач. Можемо визначити з інтерфейсом, повний, наприклад, який буде запускатись автоматично при запуску програми. Потім виберемо мову. Користувач записаний. Заведемо ще одного користувача, у якого роль буде відрізнятися від ролі адміністратора з повними правами. Це буде менеджер по закупівлям. Користувачі записані. А тепер запустимо програму уже в режимі підприємства. І в залежності від того, від імені якого користувача ми зайшли в програму, буде сформований інтерфейс. І відповідно до налаштувань користувача буде також надано йому права роботи в програмі. Під інтерфейсом в системі 1С розуміють розуміється сукупність команд, головного меню, панелей інструментів. Іншими словами, це засіб спілкування людини з програмою. В програмі є декілька інтерфейсів. Наприклад, натискаємо кнопку Переключити інтерфейс і бачимо, що можна включити повний, адміністративний, бухгалтерський, управління продажами, закупівлями і так далі. Різні інтерфейси створюються в програмі для зручності роботи користувачів так як вони надають швидкий доступ до необхідних документів та різних е, звітів, які необхідні користувачеві відповідно до його е, обов'язків, які він виконує на підприємстві. Перемикнути інтерфейс можна також, користуючись закладкою Сервіс, перемикнути інтерфейс. Давайте зайдемо в програму під іменем менеджера 1. Перемикнемо інтерфейс на повний. Але побачимо, що не все може робити е, користувач, менеджер один, хоча ми перемикнули інтерфейс. Якщо ми візьмемо сервіс, налаштування програми, налаштування параметрів обліку, то програма нам скаже, що це порушення прав доступу. Для розуміння механізму відображення господарських операцій в системі розглянемо її основні об'єкти. Спочатку розглянемо структуру будь-якого інтерфейсу це головне меню програми. Наприклад, в повному інтерфейсі це є закладки файл, правка, команди різних дій над об'єктами. Це, наприклад, новий, відкрити, змінити і так далі. Потім є сервіс, це різні обробки, універсальні, наприклад, різні параметри користувачів, налаштування користувачів, налаштування параметрів обліку, також обмін з різними програмами і так далі. Закладка довідка. Тут інформація про програму розміщена в різних розрізах. Наприклад, є додаткове описання, доповнення до описання це про оновлення програми. Є пошук по в довідці, індекс довідки, а також є такі обробки, як стартовий помічник, а також швидке засвоєння 1С управління торгівельним підприємством для України. На закладці операції зібрані всі об'єкти системи, які ми далі розглянемо. Потім ще такі об'єкти, як довідники та документи, розподілені по одноіменних закладках по розділам обліку. Наприклад, документи по розділу продаж, закупівля, виробництво і так далі. Далі йде панель інструментів. Тут піктограми дублюють деякі команди з меню Файл, правка та сервіс. Ще цікавим механізмом програми є панель функцій. Це механізм альтернативний головному меню і спосіб доступу до програми. Можемо його відкрити з допомогою справка панель функцій. Тут зібрані всі розділи, які є в програмі. За списком. Вони навіть ширші, ніж ми можемо побачити в головному меню. А також, якщо ми відкриваємо будь-який розділ обліку, ми можемо відкрити схему, що відповідає даному розділу обліку, де розміщені в логічній послідовності документи, так як їх потрібно вводити для відображення операцій в тому чи іншому розділу. Також є журнали документів, є звіти, які вже формуються для даного розділу обліку в програмі. Розглянемо основні позиції закладки операції. У головному меню програми повний інтерфейс. Константи перший об'єкт. Це параметри обліку. До них відносяться налаштування інформаційної бази, які діють для всіх організацій підприємства, що ведуться в облік яких ведеться в програмі. І без крайньої необхідності не змінюється після початкового заповнення бази. Заповнення позицій констант розглянемо при вивченні налаштувань обліку в програмі. Слідуючим об'єктом системи є довідники. Довідники дозволяють зберігати в інформаційній базі дані, що мають однакову структуру і обліковий характер. Це може бути, наприклад, список контрагентів, список організацій та номенклатурних позицій. Використовуються дані з довідників для автоматичного заповнення документів і щоб виключити неоднозначні введення інформації, щоб всі посадові особи розуміли, про що йде мова, і могли заповнювати документи. Довідники бувають основні та підлеглі. Наприклад, для довідника контрагенти підлеглим довідником є довідник договори контрагентів. Для довідника номенклатура довідником підлеглим є одиниці виміру. І так далі. Довідники можна заповнювати як до початку ведення обліку, так і при необхідності в процесі. Але вміст деяких довідників потрібно продумати заздалегідь. Механізми роботи з довідниками детально розглянемо при заповненні довідника номенклатура. Слідуючий об'єкт системи це документи. Вони призначені для відображення господарських операцій передбачені в програмі практично для всіх операцій. А якщо немає типових, то можна скористатись ручними операціями. Це закладка Документи, бухгалтерський податковий облік, операція бухгалтерський облік. Тут можемо ввести операції, для яких не передбачено типових документів. Після збереження документів запис про нього реєструється в відповідному журналі. Їх можна знайти на закладці Документи по кожному розділу обліку. Кожен розділ обліку починається з журналу документів. Загальний журнал документів ми можемо знайти, якщо переключимо інтерфейс на бухгалтерський, візьмемо закладку проводки і подивимося журнал операцій. Тут будуть всі документи, які в нас заведені в системі. Далі звіт як об'єкт системи. Звіти є стандартні. Це, наприклад, такі, як оборотно сальдова відомість або картка рахунку, наприклад, на закладці звіти, бухгалтерський та податковий облік, аналіз рахунку і так далі. Це звіти по бухгалтерському обліку. Також кожен розділ має свої звіти, які призначені для аналізу даного розділу обліку і для того, щоб можна було прийняти якісь управлінські рішення по роботі з підприємства обробки. Це слідуючий об'єкт системи, які дозволяють оперативно формувати великий об'єм однотипних операцій або провадити над об'єктами системи необхідні дії, наприклад, групова обробка довідників та документів. Виберемо документи, візьмемо, наприклад, вид документу надходження товарів та послуг. вибрати. Відбір. Це проведення зробимо, обов'язково потрібно. Значення так. І візьмемо якийсь період. Нехай буде інтервал. Відібрати. Ми бачимо велику кількість документів, які відібрано. Вручну їх важко дуже було б перепровести. Тому проведемо дію проведення, наприклад, поставити і виконати. Тобто дана обробка дасть змогу нам перепровести всі документи за короткий проміжок часу, скільки б їх тут не було. План видів характеристик. На етапі конфігурування формуються різні довідники, але може так статись, що користувачам можуть знадобитись якісь додаткові реквізити, які будуть нести додаткову інформацію. Можливо, не передбачили на етапі конфігурування або змінились якісь дані. Цей е, запрограмовано в планах видів характеристик, наприклад, налаштування користувачів. Тут є на етапі конфігурування введені позиції, є можливість також з допомогою кнопки Додати ввести нові якісь реквізити. Далі перейдемо до таких об'єктів системи, як регістри. Це є регістр відомостей, регістр накопичення та регістр бухгалтерії. Регістр відомостей. Тут інформація зберігається у вигляді записів, кожна з яких містить значення вимірювань і відповідні їм значення ресурсів. Вимірювання регістрів описують розрізи, в яких зберігається інформація, а ресурси це збережена інформація у вигляді значень. Наприклад, інформацію у регістр відомостей можна вносити вручну. Це такий регістр відомостей, як рахунки обліку номенклатури. Тут ми бачимо, що на вигляд регістр має вигляд списку. І ми можемо з допомогою кнопки Додати або інсерт додати новий, е, нову стрічку в цей регістр, який буде описувати, наприклад, або по всій номенклатурі, по всіх організаціях рахунки обліку, або можна взяти матеріали, це група номенклатури, і призначити для цієї групи рахунки обліку. Слідуючим представником регістрів відомостей є ціни номенклатури. Дані в цей регістр вносяться з допомогою документів. Ці документи називаються документами-реєстраторами. Це, наприклад, такі документи, як встановлення цін номенклатури. В документі вноситься тип ціни, номенклатура і значення цієї ціни. Ми також бачимо, що є колоночка період. Це дає змогу відстежувати зміну в часі статистичних даних. Слідуючий регістр це регістр накопичення. Він призначений для зберігання підсумкової інформації, наприклад, для накопичення інформації про наявність та рух засобів, товарних, грошових та інших. Інформація в регістрі накопичення зберігається у вигляді записів, кожна з яких містить значення вимірювань і відповідні їм значення ресурсів. Зміна стану регістру накопичення відбувається, як правило, при приведенні документів, які називаються реєстратором тому кожен запис пов'язаний з певним документом. Наприклад, покажемо документ для, при закупівлі надходження товарів та послуг. В даному випадку ми провели документ, і він робить записи в регістрі накопичення. Наприклад, візьмемо рух цього документу по регістрам. Для того, щоб наглядніше ми зараз згорнемо ці записи, бачимо, скільки регістрів накопичення е, робить записи ці, цей документ. Це взаєморозрахунки з контрагентами, е, взаєморозрахунки з контрагентами по документам розрахунків. Наглядніше це все ми можемо побачити в універсальному звіті. Сформуємо універсальний звіт, в якому ми наглядніше побачимо структуру самого реєстра, як він формує дані. Налаштуємо Візьмемо період, наприклад, квартал, перший квартал 2015 року. Окей. Візьмемо розділ обліку, взаєморозрахунки з контрагентами і сформуємо звіт. Ще можемо додати групування стрічок, наприклад, документ, який робить записи в цей регістр. Ми бачимо, що регістр описує початковий залишок, надходження, видаток та кінцевий залишок. Це регістр накопичення залишків. Він дозволяє зберігати як підсумкові значення ресурсів залишків, так і обороти, тобто зміни цих ресурсів. Регістр е, накопичення оборотів є більш е, спеціалізований, це слідуючий регістр. Він дозволяє зберігати тільки зміни ресурсів, обороти. Використовується тоді, коли значення залишки не мають сенсу. Типовим прикладом е, використання регістра накопичення оборотів є регістр виручка та собівартість продажів, який зберігає інформацію про обсяги продажу. Перед розглядом слідуючого регістру, це регістр бухгалтерії, спочатку розглянемо план рахунків. Операції план рахунків. Наприклад, знову розглянемо документ надходження товарів та послуг. Ми бачимо, що при проведенні цього документу він робить проводки по дебету і кредиту бухгалтерського плану рахунків. Це і є записи в регістр накопичення бухгалтерський. Регістр бухгалтерії 1С дозволяє реалізувати в системі підприємства завдання бухгалтерського обліку, тобто аналізувати результати діяльності підприємства. На основі записів регістру накопичення бухгалтерії у нас формуються різні бухгалтерські звіти. Ми вже розглядали, що це оборотно-сальдові відомості, картків, рахунків, а також е, служить для е, для того, щоб формувати регламентовану звітність, яка знаходиться на закладці звіти, бухгалтерський та податковий облік, регламентована звітність. І тут ми можемо побачити, які звіти можемо формувати для того, щоб їх передавати в державні органи. Це декларація про прибуток, про ПДВ бухгалтерський баланс і так далі. Регістр накопичення бухгалтерський ми можемо знайти в бухгалтерському інтерфейсі на закладки проводки, журнал проводок, бухгалтерський облік. Ми бачимо, що всі проводки, які роблять документи, записані в цей регістр накопичення. Для того, щоб програма могла робити різні розрахунки, які необхідні нам для ведення обліку, в програмі є такі об'єкти, як план видів розрахунку. Це основний повний інтерфейс, операції, план видів розрахунку. Серед них, наприклад, нарахування, які є в е, даній організації. Це, наприклад, оклад по дням. Тут в цьому плану видів розрахунку описуються всі параметри, які потрібні для розрахунку, наприклад, НДФЛ, для того, щоб здавати статистичну звітність, формула для розрахунку на другій закладочці. Більш детально про формування цих планів видів розрахунку ми можемо їх як формувати самостійно, так вони є вже е, на рівні конфігурування, вже заведені. Е, ці плани розрахунків ми розглянемо при нарахуванні заробітної плати. Слідуючим об'єктом є перерахування. Їх ми можемо побачити, якщо зайдемо в довідники номенклатура, наприклад. І коли ми заповнювали позицію номенклатури, візьмемо матеріали, якусь позицію. Ми вибирали вид номенклатури. Тут є ще така позиція, як тип номенклатури. Якщо ми подивимося, то даний вид ми вибирали із переліку. Це товар, послуга, набір пакет або набір комплект. Також ще типовим представником переліку є податок на додану вартість. Також є перелік, які є параметри. В сьогоднішньому відеоролику ми познайомилися, чим укомплектована програма. Розглянули всі її основні об'єкти. Тепер можемо з легкістю починати роботу. Розробники програми придумали і цей механізм. Для ведення початкових даних про організацію є стартовий помічник. Це меню довідка, стартовий помічник. Проходячи всі його етапи, можна виконати початкове заповнення бази. Він при першому запуску програми викликається автоматично. В подальшому можемо запустити його через меню Довідка. Ми бачимо, що тут можна ввести відомості про організацію, про реквізити її, банківські рахунки, контактну інформацію та інше. Для подальшої роботи в програмі є також ще механізм швидке освоєння, теж через меню Довідка, швидке освоєння програми. Посібник побудований у вигляді наскрізного прикладу господарських, господарської діяльності від початку ведення обліку до формування звітності. Тобто ми завжди можемо зайти в потрібний нам розділ і подивитися інструкції по виконанню тут тієї чи іншої відображення тієї чи іншої господарської операції. Є також багато довідкової інформації яка теж знаходиться на цій закладці довідка, зміст довідки, де по розділам розгруповані інструкції по веденню е, обліку в програмі. Також, коли ми е, проводимо ту чи іншу операцію, наприклад, якимось документом, наприклад, надходження товарів та послуг, в документі. Ми завжди можемо теж, натиснувши на піктограму знаком запитання, це довідка, побачити інструкцію по е, тому чи іншому об'єкту системи. Як ми бачимо, що довідкова інформація і механізми швидкого освоєння в програмі дуже добре продумані, тобто можна комфортно тут працювати. Але якщо ще виникають деякі якісь запитання, що залишаються, тут змінюється законодавство, змінюються якісь механізми відображення, завжди можете звернутися на лінію консультації і скористатися її послугами. Е, вона доступна при підписці ІТС е, для даної програми. На цьому наш урок закінчений.